center perché che le chove hanno talo oh, che stomat dico per occultarlo oh, hm? le vedi che tone bei cada anno vedi che ballo bei che mi Estamos aquí en la casa de Armando Vegajir. Vamos hacer donde el eh, carnalito pues, se quitó la vida.